Was spornt dich zu guten Leistungen an? Es ist natürlich auch schön zu sehen, dass halt die Arbeit, die man reinsteckt, die irgendwie zurückkommt, nach die guten Noten, die man kann vorlegen kann. Also ich kann ja nicht einfach dann irgendetwas tun, sondern ich habe eine Verantwortung und deswegen ähm, ja, ist der Druck auch da, möglichst gut dann auch die Leistung zu machen. Gute Leistungen bringen, dass man zu guten Job kommt. Wenn du das nächste Mal einen Misserfolg erlebst, dann stell dir vor, dein Misserfolg wäre in einer Freundin passiert. Würdest du sie als Versagerin beschimpfen? Wohl kaum. Du wirst sie ermutigen, daraus zu lernen und es beim nächsten Mal besser zu machen. Genau so ermutigen auch dich für einem nächsten Misserfolg.